ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቱብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በሙዝ በአጃና በቸኮሌት ችብ ምርጥና ጤናማ ለአዋቂ ለሻይ ለቡናና ለልጆች ደግሞ ቁርስና መክሰስ የሚሆን በጣም ቆንጆና ጤናማ የኮኪስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሄድ። cookies ኡን ለመስራት የምጠቀመው ሁለት ኩባያ አጃ ወይም oats፣ ሶስት የበሰለ ሙዝ እና ግማሽ ኩባያ ቸኮሌት ቺፕ ናቸው። ሙዙን እንደ ትልቅነቱ እያያችሁ አስገቡት። የኔ በጣም ትንንሽ ስለሆኑ ነው ሶስት የተጠቀምኩት። ተለቅ ተለቅ ያለ ሙዝ ከሆነ ሁለት በቂ ነው። ሙዞቹን እየላጥኩ የማቀላቅልበት ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። ሙዞቹ ተለቅ ተለቅ ያሉ ከሆኑ ሁለት ሙዝ በቂ ነው። የኔ ትንንሽ ስለሆኑ ነው ሶስት የተጠቀምኩት። ሙዞቹን በሹካ ጨፍለቅ ጨፍለቅ እያደረግኩ እዳምጣቸዋለሁ። የሙዙ ጣፋጭነት በቂ ስለሆነ ለ cookies ኡ ስኳር ማስገባት አያስፈልገንም። hyper ለሆኑ ልጆች በጣም ብዙ ስኳር ለማያስፈልጋቸው እንደዚህ እየሰራን ብንሰጣቸው ጥሩ ነው። ሙዞቹን አዋጄ ጨርሻለሁ። ሁለት ኩባያ ኦትስ ወይም አጃ አስገባለሁ። ግማሽ ኩባያ ቸኮሌት ቺፑን አስገባና በሹካያ እያዋሃድኩ አቦካዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱ። አሰራሬን ከወደዳችሁት comment ጻፉልኝ፣ share ማድረጉንም አትርሱ። ዛሬ አዲስ የመጣችሁ ቤተሰቦችም እንኳን ደህና መጣችሁ። ሩብ የሻይ ማንኪያ የሚያህል ጨው ለ taste አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ስታዋህዱ ደረቅ እንደማለት ነገር ካለ ግማሽ ሙዝ ወይም አንድ ሙዝ አስገብታችሁ ላላ እንዲል አድርጉት። ቆንጆ ሆኖ ተቀላቅሎልኛል። እንቁላል ቅቤ የሆነ ዘይት የሌለበት ጤናማ የኩኪስ አሰራር ነው የምንሰራው። እያዘጋጀሁትን የኦትስ የሙዝና የቸኮሌት ችቦ ህድ በማንኪያና በሹካ እየቆነጠርኩ ልክ እንደዚህ ክብ አድርጌ እያስተካከልኩ ወደ ማበስልበት ትሪ ላይ አደርገዋለሁ። ኩኪሶቹን በዚህ መልኩ ማበስልበት ትሪ ላይ እያስተካከልኩ አስቀምጣቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱ። አሰራሪን ከወደዳችሁት comment ጻፉልኝ፣ share ማድረጉንም አትርሱ። ዛሬ አዲስ የመጣችሁ ቤተሰቦችም እንኳን ደህና መጣችሁ። ድጋፋችሁ፣ ማበረታታችሁ ሁሌ የማይለይ አመሰግናለሁ። cookies ኦቹን በዚህ መልኩ አስተካክዬ ጨርሻለሁ። በሞቀ oven ውስጥ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ15 ደቂቃ በስለዋለሁ። cookies ኦቹ ከ15 ደቂቃ በኋላ ይህን ይመስላሉ። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰሉት። በጣም ቆንጆና ፈጣን የ cookies አሰራር ነው። እንደዚህ ቀለል ያለና ጤናማ cookies ሰርተን ለእኛም ሆነ ለልጆቻችን በዚህ መልኩ መመገብ እንችላለን። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆ እና ጤናማ የኩኪስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። በጣም ቆንጆ እና ፈጣን የኩኪስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ለልጆቻችሁም ሆነ ለእናንተ ተመገቡት። በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሬን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።